ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለልጆችና ለአዋቂም የሚሆን ለምሳሌ ለራት በጣም ቆንጆና ጤናማ የመኮረኒ ሰላጣ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። የመኮረኒውን ሰላጣ ለመስራት የተጠቀምኩት mixed የሰላጣ ቅጠሎች፣ ሰላጣውን እናንተ የመረጣችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። የተቀቀለ መኮረኒ፣ የተቀቀለ እንቁላል፣ ጨው፣ ለማጣፈጫ እና ranch ተጠቀማለሁ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ cucumber ከ cucumber ኡ ግማሹን ነው የምጠቀመው። steam ሆኖ የበሰለ አትክልትና ጥራጥሬ በመጠቀም የመኮረኒ ሰላጣውን እሰራለሁ። ሁለቱን ቲማቲሞች ቃሪያውንና ግማሹን ኪውከምበር በዚህ መልኩ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ከሚክስር ቅጠሉ ወይም ከሰላጣው የተወሰነውን በደንብ አጥቤና አድርቄ በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌዋለሁ። ከትፌ ያዘጋጀዋቸውን ቲማቲሞቹን ቃሪያውንና ኪውከምበሩን አስገባለሁ። ፍሩዝን አትክልቱና ጥራጥሬውን እስቲም አድርጌ አብስዬ አዘጋጅቻለሁ እሱን አስገባለሁ። ሁለቱን አቮካዶዎች በጁስ መፍጫ አስገብቻቸዋለሁ። ትንሽ ውሃ አድርጌበታለሁ። ከራንቹ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል አደርግና ፈጭቼው እመለሳለሁ። ፈጭቼው ተመልሻለሁ። ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት ይሄንን አሰራር ክሬም ክሬም ስለሚል አቮካዶ እና ranch ኡ አንድ ላይ ወደ ክሬምነት ተቀይረው ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጡት። በዛ ላይ ክሬም ክሬም ነው የሚለው። እናንተም ሰርታችሁ ልጆቻችሁ መግቧቸው፣ በጣም ነው የሚወዱላችሁ። ሰላጣው ላይ ቀቅ ያዘጋጀሁትን መኮረኒ አደርጋለሁ። እናንተ የመረጣችሁትን የመኮረኒ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። እየፈጨሁትን እና ራንች ውህድ ከላይ አደርግበታለሁ። እንደምታዩት በጣም ውፍር ያለ ነው። ውሃ አድርጌበት ውፍር ያለ ነው። እያገላበት አቀላቅላቸዋለሁ ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረሱልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ራንቹ የራሱ የሆነ ቅመም ስላለው እንደ አስፈላጊነቱ ተጨማሪ ቅመሞችን ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ የመረጣችሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ከላይ ቀቅ እያዘጋጀሁትን እንቁላል አድርጌበታለሁ። በጣም ቆንጆ የመኮረኒ ሰላጣ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ልጆቻችሁን መግቧችሁ፣ ለእናንተም በጣም ቆንጆ ነው። አብሶ አቀዝቅዛችሁ ስትበሉት ልዩ ነው። ለዚህ ለሙቀት ወቅት ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።